اسمي مرزوق تواتي زدغوغ في اللي ثلاثين يسقاسن ساعة غير داس سين دي تسنيوين تدمسا يعني خدمان في تواشولتيو خدم هذا مانوفر سياغ غردا دا شو كان تغمسة تضغي دقول غف وايا إذ خلقا يونو بلوك يسلم عندها يدهضر غف محقراني تذوار تاغذمت يتذير وغرفيو لكذا مذنوب نثغدمت ذنوب مذنوب لي ومسلايو نكذا مذنوب نتكتي وينيو نكذا مذنوب نتلينيو نك ذا مذنوب نتخماميو نكذا مذنوب نتمحدثيو ذنوب مذنوب وساميو نكذا مذنوب نثيرقاو نكذا مرزوق تواتي السادنك أزكى كاتش